magnéticos, que responden dinámicamente a oscilaciones variables de campos electromagnéticos, procesados en tiempo real, condicionados a su entorno mediante algoritmos de retroalimentación. Microrobots metálicos inspirados en la morfología de la naturaleza son expuestos a un pulso electromagnético que provoca mediante estéresis un campo magnético remanente. Estos robots dotados de una memoria magnética habitan en depósitos sobre condiciones medioambientales, comunicando a los distintos depósitos por medio de la inducción electromagnética. Estos depósitos contienen muestras de agua naturaleza existen sustancias magnéticas, ferromagnéticas y diamagnéticas. Faraday descubrió la propiedad diamagnética de ciertos elementos. El agua es un elemento diamagnético ya que sus moléculas sutilmente son repelidas por los campos magnéticos. Magnetoplancton es un experimento sobre estructuras de vida artificial que busca una interrelación simbiótica El experimento artístico plantea la idea de que la vida, al estructurarse en el entorno de la molécula de agua, percibe las oscilaciones de las energías sutiles. Su diamagnetismo incide en la tensión superficial al encontrarse en un entorno electromagnético oscilatorio. Estas oscilaciones generan vínculos comunicativos y presenciales mediante el sistema de bioartificialidad. Talles de es el primer filósofo que la historia occidental recuerda por su búsqueda racional a los fenómenos de la naturaleza, consideraba el agua como el origen de la vida, de la que todo procede y a la que todo vuelve otra vez. Primer estudioso de la electricidad y el magnetismo, fuerza que consideraba similar al alma, integrada en todas las partículas, considerando a cada una de estas un dios. Aristóteles consideró a tales como el primero en sugerir un único sustrato formativo de la materia. Además, en su intención de explicar la naturaleza, inexplicable que por cuestiones